días. Aquí non se pode cazar, eh? Eh? Eu non roubo señales, nin raio coches. Así que antes de darlle a lengua, mira o que dis, porque tes algunha prova de que eu raio coches. Tes algunha prova de que eu raio coches. Ves o refugio de fauna aí? eu non raio coches, olvídate. Ves o letreiro? Pois se cadra foi o mismo que roubaron as señales e cando anduveron a tiros con esa aí, por exemplo. Yo coche quero rollo guardado. Vale. Búscate a vida, aquí non se pode cazar, non me viñas con rollos, vale? Sí, pues pois estamos a Guardia Civil. Aquí, no, no, no, no, no, aquí Pablo, non cazas. Civil que xa está aquí. aquí non cazas. Joder, cos tipos. Eh, non se pode pasar. <laughs> Anda, carajo, tú que non pasa, non sabes ler que hai un refugio de fauna, eh? Sí, faz moi ben. Hai que sacar fotos. Hai que sacar fotos, hai. Disparadeslle, roubádelas, sodes uns delincuentes. Acusando a xente. Tú os claro. Pero tes algunha prova de que eu rai un o coche. O ano pasado raiaches o meu coche e un tu eres un mentiroso. Tú, tú eres tú. un mentiroso. Tes aí algo, tes algunha prova. Bueno, non te preocupes que tes algunha prova deso. Non te preocupes que xa esterei. Eh, tú eres un mentiroso. Sí, xa eh, estarei, eh? non te preocupes. Estás acusando en falso, o sea, a partir de aí todo o que dis é mentira. Vale, pois... Pues... Pensa que a Guardia Civil vai permitir cazar un refuxio de fauna? Sí. Sí, aí ah, logo. Aí logo, por qué? No, ah, ¿por qué? Pablo. Pablo. Perrito, ven, anda. Sí, perrito. Hola, guapo. Hola, perrito. Ay, qué perrito bueno. Ven aquí, ven. Hola, perrito. Ocán, Ocán, Ocan saliu do refugio de fauna. Sí, xa te conozco. Joder. Hai máis, hai máis de 60 refugios de fauna aquí. E vos pisoteando todo. A lei non é, a lei non é para vos, a lei é para os demais solos. Así que anda unha batida, poñedes unha señal de que non se pode pasar, non? Non, non, hai que señalizar as carreteras. Non, non, aí está posto non pasar. Aí está posto batida. Non, non, non pasar Montería, é o que pon aí. No, eh, está escrito no aquí, está escrito vale, aquí. Pois a ver. Non, oye, a ti non teño por que te enseñar nada. Vale. Axa batida, axa montería, axa o que haxa, eu teño direito a ir onde me día a gana. Vale. E nós tamén. Eh, Vos tamén, pero vos tendes unhas normas. Entre elas non cazar en refugios de fauna. Que, chamaste ou que? Pepe. Pepe. Xavi. un ou que? Bueno, pois a rascar os huevos. Tes un traxe para ir a Ucrania, por que non vas a Ucrania? E con ese cuchillo aí colgado, con ese fusil, con esas botas... vai, que non hai problema ningún. Eh? Sai que tamén se vai. Pois é o que tiñades que facer. Pasa que ali os jabalís levan calasnikov, non sabes? Levan. Que mandan 50 tiros por minuto non, che, non che como aquí que se deixan matar. Isto é o que tiñades que facer, coller ese equipo todo militar que levas posto Como? e marcharte pa Ucrania. Non sabedes denunciar un solo. É que a denuncia dun solo non vale, se non sabes. Ai, non vale? Non. Ah. Eh, de 4 ou 5 sí, non? Sí. De 4 ou 5... De 4 ou 5 non, de todas da lista a mellor... Sí. De todos cómplices, non? Claro. A banda inteira vale máis que se denuncia unha persona que ten razón, non? Sí. Que va, razón tes? Va, vale, vale, máis, <laughs> vale máis a denuncia de todos os cómplices da invasión dos refugios de fauna eh, e, de poñer en peligro nas carreteras a xente, vale máis eh, que a xente que anda por aquí tranquilamente pode levar un tiro, non? Non bichos unha señal aí arriba? Pero que señal nin que nada? Que, que ten que ver a señal? Que ten que ver a señal? Non podo andar eu pola carretera porque haxe unha señal ou que? Pode, nada dicho por IBI. Entón, cal é o problema? Que é que ten que ver a señal con eso? Tú non sabes que non podes interrumpir unha batida de caza? E eh, non estou interrumpindo nada, estou vendo que estás cazando nun refugio de fauna e non podes cazar nun refugio de fauna. Estades, estades feitos uns abogados vos de carajo pa, pa, pa, pa as cousas dos outros, pa as vosas non ledes as vosas obligacións. Hombre, na miña finca, na miña finca non cazades, está claro. Eso tende clarísimo. E hai 65 fincas aquí miñas. Casi tes tantas como a mí. Eh, casi. E mira, non me compre ningún, están todas aí para os animales, a disposición diles. Tamén as miñas están aí. Si, a ver, ves cazar a miña, non? Traballo cinco ou seis. E ve, ves cazar a miña, non? A túa telas ali sin producir e ves cazar as miñas, cazo non? Cazo nas miñas e cazo nas túas e cazo nas tuas. Nas miñas non se che ocurra, eh? Nas miñas non se che ocurra. Non digas que non estás avisado que entren aí por onde, por, por onde a fonte, para arriba que xa nos topan na carretera. Xa non te enteraches do que lle dixen eu para lle explicar. Vale, vale. Xa lle expliquei eu por onde se ven, home. Pois que veñan. E chamos, chamos con pinches para que veñan denunciar tamén. E vinde para cá todos. Xa, xa. Estará descargada, non? Sí. Hostia, estaba cargada, eh? Pero tú como tens a arma cargada vendo xente aquí? Tú non sabes que non se pode ter a arma cargada cando hai xente que non é cazadora? Hostia, que escopeta cargada. Pero tú flipas. Ni siquiera conoces esa norma de que tens que descargar a arma. Ti soñas, claro. Ah, eu soño, é. Eh? Eso que, saco, eso que sacaches de que eran caramelos. Sí, de eucalipto. Eran mira, balas, eran balas. Tiñas, tiñas o, o rifle cargado. Mira. A, cando hai xente a, máis de cinco, a menos de 50 metros, tens que descargar a arma. Ten o jabalí, meteste no coche, non? Deixas os cas para que den a cara, non? Para pa que os destripen. Tendes ao os Tendes os veterinarios de guardia o fin de semana para que cosan para que cosan os cas, non? O tiro dádelo vos, pero quen vai atrás do jabalí é o pobre do can, non? Si, sí, si, sí, levantar a batida e lle poñer unha denuncia punto, e xa está. Que, que non podemos cazar é punto. E de collendo os cas? A ver se encanto me a Guardia Civil e vía, levántase a batida e imos poñer unha denuncia ao xulgado. Aí, aí. Pois este é o que hai, nos refugios de fauna non, non se pode cazar, nin hoxe, nin mañá, nin o día que ven. Vale. Así de claro. Corres moito, Pepe. Bos días. Buenos días. Pero ti sempre reñando caralla, pero non aprenderás. Non se pode cazar nos refugios de fauna, amiguinho. Que refugio de fauna? O refugio de fauna tens que cambiar as señales, o primeiro. Non teño que cambiar señal ninguna. Eso xa non se ve. Tendes unha lista ali que vos mandou a Consellería das fincas que están segregadas. Tu pois non veñas tocar os huevos, fora, ti espera que ven o agua. Non, vos non veñades cazar nas miñas fincas non vos quero ver dentro das miñas fincas. As túas fincas son unha que xa non son túas. Xa estás toda despedida, ti non estás non estás no que morto, sábelo como a min. Se estás, estás arrollando, ti non estás no que é morto. E un, non teño... un pobre miserable, se lle pagaras a que lle tens que pagar. Moitísimas gracias, por, por, por, moitísimas por, gracias polo piropo. Home, que sábelo como a min, que eres un morto de fame. Sí, home, cago en Dios. Pois deixame algo, aí, se che sobra a ti. Eu teño, pero sí. teño moita caño dar. Tens moita quen lle dar. Os, teu, pois os, logo... que, os que te mandan a ti de arriba, esos pois- son os que pois logo é como non ter nada. Ah. <laughs> Claro. Eu se teño pouco, polo menos é meu, pero se tú tes tanto... Bueno, se te... cambiaches as rodas ao coche... E tens a quen lle dar... A última vez estaba nos alambres, cambia as rodas, miserable. Si, sí, a si, sí. Non a podo. as rodas. Non ves que non teño nada, non teño de caer morto. No, pero, oite, para rayar os coches dos outros... Tens pavila. Tu eres un calumniador, eh? Sí, eres, eres. Tu andas calumniando. Tu a, a raya. andas calumniando. Eh, na puta vida. No. Na puta vida. A romper os pilotos aí no Hinduistán. <laughs> Deso nada. Aquí o único que rompe pilotos, encañona a xente que as escopetas e caza nos refugios de fauna, Un é o teu amigo Manolito, ti nunca te vi. Nós aquí estamos, demos cazar, sábelo ben. Non nós andamos podes. na lei. Non podedes. Pero cal é a túa finca, come. Pero non eh, home, están señalizadas. Eso, entón, Entonces, que xa chega, chega xa lá a San Esteban. Chega hasta onde estaba a señal que roubaste. Chega a San, chega a San Hasta onde estaba a señal que roubaste. Non sabes? Ya, ya hai outra, aí arriba. É lá, pois porque, porque esa finca, aí, aí hai outra ali embaixo. E son túas. Home, claro. Home, claro. Por aquí, ti un sí. que morto, sabes, sabes Sabe a <laughs> mí. Ti é a única terra que tes é que levas a pegada nos zapatos. Moitas gracias. Hasta ni zapatos tais que tais unhas botas de goma. Moitas gracias. A mí gusta, gustame que me subestimen. Andamos nos matando repos e pois ti quitas a pela por as botas. Elo, para que vexe, mira, dos chinos, dos chinos, a 10 euros cada... Pensa, pero, os anos que tes aquí que non, que non aprendas. Pero tú pensas que eu teño cartos para andar eh, equipado como se eh, fora a Ucrania? Ese que era un dos furtivos máis grandes que había. Estades... É, un, un cazador bo, pero... Estades... Estades... Estades equipados para ir a Ucrania a guerra, mira para aí. O que pasa é que en Ucrania xa lle dixen que ali os jabalís levan Kalashnikov. Ahora como xente como a ti... Ali non vale mandar o can de diante para que o destripen, ali hai que ir. O Kalashnikov xa quedou anticuado todos os xantas Bueno, que sea. Ali devolven os tiros, non é como aquí ora, que mira, mandades ao can. Ora xente como ti vais a acabar a caza. Entón, como se vai a acabar a caza temos que ir ao Ucrania tirar tiros. Ah, me claro. Pero penso hai que ter o que hai que ter. É un tipo que manda o canciño ali. O que tes ti? un, can, un tipo un tipo que manda o eh. canciño ali para que destripe o jabalí. Mandámonos con chaleco. E se queda aquí ao lado do coche para se esconderse ben o jabalí, para eso non. Quedámonos ao lado do coche para que non nos raien. Cada vez que vos pilla fora o jabalí, veña, 54 puntos na perna. Ala. <laughs> Menudos valientes odes vos. Pero bueno, se cara cando sea grande, tamén teño para comprar así ese equipo todo. Mira que fastidiarme o día de casa, rendella. Mira tú que pena. Pocho, Se te houberas quedado na casa lendo un libro, eh? Que catarreira que tiña, <laughs> eh? para quedar, eh, mira. Te houberas quedado na casa lendo un libro. Tía, a muller para que non se viña Cando mellor, canto mellor houberas sido. Claro. Oiches, a muller foi a que me avisou de que andaban aquí uns delincuentes cazando nos refugios de fauna, non sabes? E salín un momento, non pasas mañás inteiras no monte. Vale, como faz tú. Sí. Ten cuidado tú. Ten cuidado tú. Bueno, queda, queda levantada a batida, non? Fale, dillo aí, dillo aí, por a emisora. Sí, queda levantada, así, enquanto miña agua recibe público. A mí non me grabas, que eu non te un motivo caso, ti non me grabas. Eh, ah, vou gravar todo, pois outra cousa será o que eu faga que a grabación, ou vanme prohibir tú de gravar. E a mí non me grabes, ni me quites, eh? Na vía pública. Exactamente, ti na vía pública tamén estou eu, non me grabes. Pois está. Aprenda a escoitar. Estou che dicindo que isto non é unha carretera. Nas carreteras non se pode cazar. E aquí tampouco porque dixo o valedor do povo, eh? O valedor do povo é o que lle dixo a xunta que había que cambiar a lei e leva sete anos sin cambiarla. Eu non fago viño. Non Tiñe cheu categoría para facer viño. Eu teño que beber agua, son pobre, tío. Pero non era para ti, era para darlle a un amigo, teño unha sede de dar sí. Pois pues temos ali unha fonte cojonuda. Teño... Eh, non secou. Eh? Non se cou. A do pueblo non. Pois. A do pueblo non, pero a da da se cou. A da Hieira se ah, Hombre. Non, teño eu. Eu sei que teño que respeira. Por eso te quedaron na casa en vez de vir a aguantar este. <laughs> é que, non aprendedes, eh? Non aprendedes, ya demo. Non se pode cazar nos refugios de fauna. Isto non é refugio de fauna. Non se pode entrar na non se pode entrar na propiedade ajena. Non son as fincas. Non se por riba non son túas. Non se pode entrar na propiedade ajena. Agora ten que pagar unha multa por cada unha, por bala no aro. É que non son dil, ainda se furan dil, pai non ten nada. Non ten onde que morto, ten a casa gracias ao pai que lle deixou. Non ten nada. <laughs> Digo, non ten ningún zapato, mía co que vemos. Tu valías para periodista, ah, eh? Valía, para con... de Va, valías... Eh, morreu o burro e puxo unha pel por dentro. eh, vos, vos comprastes as chirucas para presumir un um cos outros. Non son chirucas, porque, eh. Porque, oiches, para andar por aquí, mira, un um coche normal, unhas zapatillas normales, mira, unha roupa normal, Tú ves, tú vesme a min... Tú vesme a min vestido de Bueno, de, de, de como é que se chama Mira, isso? Aí vem, Ahora digo aí, estamos catando no Aí, sim senhor. Eu señor. estou andando a partir do dia. Hola, buenos días. Buenos días. <laughs> Bueno, como, como normalmente. Ah, eh, los móviles se apagan, por favor. Los... Los móviles que se apagan. Y el audio también se apaga. Sí. Yo quiero que esté, que quede constancia de que le estoy enseñando. De una, una, una, una orden de la Consellería de Medio Ambiente del año 2006, donde se segregan todas estas fincas del Tecor. ¿Vale? Se la estoy enseñando. ¿Vale? Usted me está diciendo que las leyes cambian, no cambian. diciendo sí. que esta orden es de 2006, sí. que es la orden de segregación de 60 fincas, ah. orden del Conselleiro de Medio Ambiente sí, y Desenvolvimiento Sostenible con fecha de 21 de marzo de 2006, dicta la siguiente resolución, expediente de segregación de Tecor. Vale, vale desde 2006, o sea que este está desde bueno, 2006 pero mire, segregado. Ellos creen no Pero yo sí. Creo que hemos entendido. Yo les he llamado, no porque este señor... No, no, no, no, ah. no, Está, si lo ha grabado, si lo ha grabado allí, le dije, aquí hay una gente cazando en, refugios de fauna, en mis fincas. Yo no le dije que no tengan licencia ni nada, ni que no los echen. Yo solamente vengo que para que constate que allí hay dan sede que hai un letrero de refugio de fauna, e aquí hai outro. Que lle metes aos postos? Por que non largas? Outra cosa máis, este señor me está acusando de no, regalar os coches. Non, eu nada, eu dixo, me está que, calumniando. Que tamén grabas, me está acusando de cometer un delito. Ahora lo estoy grabando, sí. Nunca, nunca. Y yo lo estoy grabando porque usted está diciendo que estos son testigos y usted se cree que esta tropa toda... personas, non tropas. Somos personas que Mira, seguro des persona non estaba descazando na propiedade dos outros. Pero non Porque eu non vou... Non eu se tú me dis que non vai a túa finca, eu non vou. Pero non estás onde que morto, non xixen antes. Non estás nada. A ah, te respeto. Son fincas prestadas polos vecinos. me dixeron, tú non tens nada. Quen che dixo eso? casa porque xa deixou teu pai, non nin Vivía debaixo do puente da autovía. Meu pai morreu, sabes quen hereda meu pai? É igual. Es igual, ¿cómo que igual? ¿Cómo que eh, igual? Eh, vamos a lo que vamos, vale. Por favor, me enseñan los permisos, me enseñan...